من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني والله بيسلم الإنسان يا إخوان يا شباب يتدرب الواحد فعلا ما أتدخل أنا يعني هلا هذا الأخ عم يحكي مع هذا الأخ مالي مالي مصلحة إنه ليه شو عم يحكي معه يعني شو بده لو هن رفقاتي يعني بس أنا شو بدي بهالشغلة أسلم لقلبي أسلم لقلبي أنا يا أخي مالي حبفتح الواتس ولا حبفتح الفيس إلا إذا إلي شغلة أما إذا ما إلي شغلة تعال نشوف فلان شو حاطط بصفحته كتب فوت فوت على صفحته والله ارجع لك شوي شوف لي شو صاير معه من ثلاث ايام فلان بارك له ليش ما بارك له افتحها لصفحه الثاني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شو إلي يعني بارك له لما ما بارك له شو ساوى امبارح لما شو سا ما ساوى امبارح أريح لقلبك وبتستفيد وأسلم لوقتك لأنه في مضيعة بالوقت كثير من التدخل فيما لا يعنيك